Hamıya salamlar olsun. Daha əvvəl bəhs elədiyim Instagram 777.ru saytının ən son videosuna xoş gəlmisiniz. Bu videoda da sizə həmin saytda necə follow vurmaq olar, necə balans artırmaq olar, onları göstərəcəm. İlk növbədə sayta daxil oluruq. Burada qazanc hissəsini sizə göstərmişdim. Bəzi bir sıra menyular da var. Məsəl üçün xəbərlər, ayarlar, indirim və başqa şeylər var. Burada sifarişlərin bölümünə gələndə sizin etdiyiniz bütün sifarişlər bütün məlumatları ilə burada görürsəniz. Qiymət hissəsində hər bir e, izləyicinin və yaxud hər bir xidmətin öz qiyməti var. Burada e, dəstək hissəsi var. Burada isə siz lazım olan bəzi problemlərinizi və yaxud suallarınızı saytın rəhbərlərinə göndərə bilərsiniz. Pul hissəsində isə sizin reklam etmək üçün balansınız görürsəniz, gördüyünüz kimi məndə 2.67 rubuldur. Burada əgər balansınız azdırsa, bu hissədə gördüyünüz müxtəlif ödəniş növlərindən birini seçərək öz e, balansınızı artıra bilərsiniz. Burada məncə ən yaxşısı bank kartıdır, çünki 0% komissiya tutur. Yəni nə qədər ödəmə eləsəz, bir o qədər də ödəmə sizin hesabınıza gəlir. Yəni əlavə komissiya tutmur sizdən. Bank kartını seçəndən sonra isə burada ödəmənin miqdarı, daha sonra bankın kartın növləri yazdıqdan sonra hesabınıza pulu çəkmiş olursunuz. Və ən son hissə qaldı, bu da sifariş ver hissəsidir. Sifariş ver hissəsinə gəldikdən sonra ilk növbədə burada günlük bonus var. Nə qədər kiçik görsənsə də bunu yerinə yetirmək lazımdır. Burada robot olmadığımızı təsdiqlədikdən sonra bonusumuzu ala bilərik. 1 və ya 10 rublə qədər günlük bonus qazana bilərik. Gördüyünüz kimi buradan mən 3 bonus qazandım. 3 rubl daha doğrusu bonus qazandım və indi sifariş hissəsinə geri qayıdırım. Buradan sağ tərəf balans artırma hissəsidir. Bura heç getməyə ehtiyac yoxdur və əsas olan yer bizə budur. Burada toplu sifariş var, bir də tək sifariş var. Çox adam toplu sifariş edir, ona görə də biz elə toplu sifariş edəcəyik. Buradan bir kateqoriya seçmək lazımdır. Məsəl üçün Instagram takipçiləri, bəyəniləri, görüntüləmə, yorum, statistika, ücretsiz hizmətlər, buna baxarıq sonra. TikTok və yaxud Telegraph, YouTube, Twitter müxtəlif növlər var. Biz Instagram takipçilərini seçək hal-hazırda. Və burada növlərini seçirik. Gördüyünüz kimi çoxlu növ var bu takipçilərin. Ən çoxu 199 rubuldur. Burada görünən qiymətlər 1000 dənəsinin qiyməti, yəni bu növ takipçinin 1000 dənəsi 16 rubuldur. Siz öz büdcənizə uyğun, öz e, istəyinizə uyğun seçə bilərsiniz. Mən çox zaman bu 48 rubulluqdan vururdum, çünki o gəlir və az olur düşmə. Ona görə də mən bunlardan vurdum, amma təbii ki, çox güman ki, ən qiymətlisi, yəni ən e, bahalısı ən yaxşısıdır. Ona görə də baxıb burdan seçib hərəsindən az-az yoxlayıb sizin üçün ən sərfəli olanı seçməyi məsləhət görürəm. Burdan da məsəl üçün birini seçdikdən sonra, növü seçdikdən sonra bu Instagram hesabınızın bağlantısını, yəni Instagram hesabınızın e, linkini bura qoymaq lazımdır. Buradan üst, sual işarəsinin üstünə vuranda sizə göstərəcək ki, linki necə kopyalamaq olur. Daha sonra geri qayıtdıqda burada miqdarı yazmaq lazımdır. Məsəl üçün 1000 follow. 1000 follow vurduqdan buradan bir-bir artırıb azalda bilərsiniz. Gördüyünüz kimi 1000 follow 55 rublə gəldi. Və burada da həmin növ takipçilərin bəzi özəllikləri var. Sürətli başlanğıc, gündə gündə 10 mindən çox hız, sürət, yəni yüksək keyfiyyət, abunəlik iptallərinin avtomatik olaraq yenilənməsi. Yəni əgər kimsə follow-dan çıxarsa, avtomatik olaraq yenilənəcək 60 gün ərzində. Çox sərfəlidir məncə bu. Avatarları və yayınları olan bütün profillər gerçək olanlar da var. Yəni bu deyir ki, sizə profil şəkilləri və postlara olan bütün istifadəçiləri göndərəcək, amma içində gerçək istifadəçilər də var. Rus istifadəçilər 30-40% təşkil edir. Follow-dan çıxmaq yoxdur. Əgər çıxanlar olarsa qaranti olaraq 60 gündür və tamamlıq tamamlandıqdan sonra təkrar sifariş verə bilərsiniz. Və aşağıda bəzi məlumatlar da var ki, profiliniz açıq olmalıdır və minimum 10 dənə, maksimum isə 200 min dənə sifariş vermək mümkündür. Bunu da hər şeyi doldurduqdan sonra bir sifariş vermisindən vurursunuz və öz hesabınıza yavaş-yavaş sifariş verdiyiniz followlar gəlmiş olur. Bundan əlavə sizə məsləhət görərdim ki, siz seçdiyiniz bütün hər şeyi Yəni seçdiyiniz bütün takipçiləri və yaxud layqları, hər şeyi bir-bir yoxlayın və burdakı olan məlumatlarına baxın. Sizin üçün ən sərfəsi ən xoşunuza gələn hansısa onu seçin. Yəni bir dəfəlik ən ucuzunu görüb bunu seçməyin. Çünki mən seçdim, düşüş çox oldu. Ona görə də bir-bir hamısını seçin və burdakı məlumatları oxuyun, daha sonra ən xoşunuza gələni öz hesabınıza göndərin. Hesabınıza göndərəndə də bir dəfəlik 10 min, 20 min belə göndərmə eləməyin. Yəni 1000 min, 2000 az-az göndərsəniz məncə daha yaxşı olar. Daha sonra burada pulsuz xidmətlər var. Bunlara bir dənə baxaq. Instagram like, Instagram follow. Bu xidməti yoxlayaq. Bağlantıya bunu yazaq. Hə, maksimum burada 11 dənəsini göndərə bilərik göndərdik. Hə, yəqin ki, mən bir dəfə istifadə etmişəm. Yəni bu 10 takipçi verir gündə. Çox güman ki, bu insanları səhifəni daha cəlb edici hala gətirmək üçündür. Yəni insanlara səhifəni sevdirmək üçündür ki, gündəlik 10 mənə pulsuz takipçi verir və müxtəlif bonuslar verir. Və belə bu sayt haqqında da videomuz bu qədər idi. Sonda Onu demək istəyirəm ki, əgər hansı bir növdə video çəkməyimi istəyirsinizsə, onu kommentlərdə bildirə bilərsiniz və bu sayt haqqında ümumiyyətcə hər hansı bir sualınız və yaxud istəyiniz olarsa, aşağıda yerləşdirdiyim Instagramdan mənə yazıb əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun. Allah'a əmanət olun.